up, pull up, pull up. Guns going bang bang. Mera lifestyle gang gang. Guns going bang bang, bang bang. Bang bang पुटी सीधी गला करो मेरे बारे में लेकिन तेरी मौत मैंने देखा इस दिखारे में तेरा क्या काम यहाँ हिप हॉप इधारे में भाई बैंस तेरा बाकी ये खटा रहे तेरे जैसे मैं तो रखता पटारे में टिकट टिक डाले हिप हॉप नहीं तेरे बारे में पाकिस्तानी मुंडा गली नंबर तीन तबियत फकीर आग तोड़ सा फ्लो लाया धोखे डूबे ये बंदे अजीब ये बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम ये नट दे नशा दे पींदे शराबा ते चस ते ते बेचे जमीर ये एना दे कख नहीं पले एना दी की नशे दे चले रैपर ये काट बस कला ये करे मुकाबले दी गला कर रावा में चिकी चावा स्पिन नू ते डरने लगे ने सड़ने लगे ने मरने लगे ने मेरा फ्लो सुन के ने सर जलने लगे ने चले उसी मेरी पाप दिन रात देख मैंने कर देनी मेन स्ट्रीम दी सुरंग में ते पढ़ देनी तोड़ छोड़ के मोड़ के मैं रैपर में डोड़ के मसीने जो जा तेरी काट लेनी साडा ते फ्यूचर है ब्राइट ए साडे को नेड़े ना आए ए जो गलती तो नेड़े आ जाए वो जिंदा नहीं मुर्दा घर जाए सीधी कल मुंडा मैं कातिल तेनू ते होना की हासिल दिमाग मेरा कोई ना घुमाए बिन मुंडे यार जाके कोई समझाए समझ ना पाए मुश्किल आते ने बहुत रैपर ते रैपर डेली गाने कटे किसी में जोर ना करके दिखाऊं मैं चंडे करवाऊं मैं गल फरमाऊं मैं खिंच लवा तले जड़े मुंडे हवाओं में मुझ वखरे ताऊं मैं बिके कोड़ी के भाव में गला नहीं हो करा मैं ते करके वखाऊं मैं जिन्होंने सुना जे गाना सुनने के बाद उन्होंने से लेके मैं खावा ऐसी गुंजाइश नहीं रब की साहब मेरी रोटी चला रही फ्लो मेरा जेब फरारी नशों की मैनू जरूरत नहीं क्योंकि तूफा बन के मंजिल की तरह मैं मेरी सवारी कुत्तियां दी बन गई फौज पूरी मैं ते गल्ला नहीं काप छड़ दे सोच तेरी जकदा मैं रखदा नजर पूरी रखदा खबर अपनी धुन में मगन लेके सुन ले मगन मेरी चाले ये समझ नहीं आनी है ना नशे च जबानी गवानी है ना दी सोचा च बैठी जनानी है आजा तू लड़ ले जे तेरे च पानी है 20 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੈਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਸਿਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲੀ ਰੈਪਰਿੰਗ ਕੱਖਣੀ ਪਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਬ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਗਾ ਲੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਉਤਾਰ ਦੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਦੂੰ ਵਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵਹਿਮ ਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਦੂੰ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤਕਾਰੀ ਕਲਮ ਭਾਰੀ करे कलाकारी मुंडियां ते मोडियां ते जिम्मेदारी पुल अप पुल अप तैयार मेरा लीथ वैब ना तुझे मौत देख के फिर से रिपीट करूं कुछ साल पहले की बात है शुरू से लेके मेरे ऊंचे ख्वाब है पहले जो लिखता किताबों में था जो सालों से पढ़े दराजों में राज आज वो बार है पूरे तैयार है गानों की सूरत में बन के तूफान है कसम खुदा दी है अन्नों का राज है दिल से बोलूं तो कोई भी ना खास है पर मैं ते पाड़ देने मुंडे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕੁੰਡੇ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਲਾਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲੇ ਬੱਦੇ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇ ਆਸਾਨ ਪਰ ਔਖਾ ਵੇ ਬਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾੜੇ ਜਲਨੇ ਦੀ ਬੂ ਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਨੇ ਦੀ ਬੂ ਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੀ ਪੂਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੀ ਪੂਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਸ ਲਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬੇਚਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲੂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਫੇਮ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈਣ Guns going bang bang. Mera lifestyle gang shang. Guns going bang bang, bang bang, bang bang.